jeden z ostatnich widoczków na muzeum w Bubrce polski przemysł naftowy cała kupa różnej zapewne kiedyś komuś bardzo potrzebnej maszynerii i jeszcze na sam koniec takie dziwne wynalazki na oponach Goodyeara a to wygląda mi na ruskiego kraza w jakiś specjalny sposób przystosowanego do badań geologicznych coś tu pisze geofizyka Toruń